Allahumma salli ala sayyidina Muhammad semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat selawat amin amin ya rabbal alamin Bapak Ibu calon praktisi dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah tiba saatnya kita bertatap muka langsung wajah berujung dengan beliau al eh, Abah Gus Aman yang telah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah kegiatan ini akan kita segera mulai dan Mari kita buka sesen uh, eh, ini dengan bersama-sama lafalkan lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد قال تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الآية أو كما قال لأجل الاكتسار والاكتفاء untuk meringkas kita tahu bersama doa tanpa usaha apa namanya Pak? kerja nggak doa apa namanya sombong doa saja tak bekerja omong kosong saya ulangi doa tanpa usaha hmm, kok sombong omong oh, kosong angel guys sudah ngopi belum enggak layak enggak nyambung usaha tanpa doa apa sombong oleh sebab itu di sini kita sudah mengorbankan waktu kita untuk meninggalkan sawit bener apa enggak kalau di sini meninggalkan apa namanya karet ada karet enggak di sini bahkan meninggalkan anak istri berkorban bahkan meninggalkan Alhamdulillah, Ayolah hadirin, oleh sebab itu kita awali doa pada majelis kita ini supaya kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama dirugam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كاسر النوالي يا حسن الفعالي يا مبدئا بلا مثالي يا قائما بلا زوالي فلك الحمد والمنة والشرف ala kulli hal Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya ahasantu doa anti corona ahasantu bidil izzati wal jabarut واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وكنا شر الداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير الفاتحة Sebelum saya mulai saya tanya siapa kita? Dijawab sambil mengepal siapa kita? Siapa kita? Kok NU lagi cira ah, gitu loh. Ganti itu logonya. Oh. Ulangi lagi. Siapa kita? NU. Siapa kita? Iya. NKRI. Agama Pancasila. Aswaja. Nusantara. Tepuk semangat. Kita mau pramuka itu. Salah. Saya ulangi. Kamu ajari, mau enggak? Teman saya di sini, Lang Tok Ibur itu juga saya saking ya sering tradisinya ditradisikan semenjak lahir ya kan sampai sekarang belum pernah opname ke rumah sakit bukan saya sakti tapi ketika sakit diobati pakai Qur Quran iki manfaatnya nah, nanti kita akan kaji sejarahnya setuju yang ketiga yaitu manfaat Kenapa manfaatnya rukyah? Faktanya Rasulullah merukyah Sayyidina Hasan wal Husain. Betul? Kenapa orang kota Bengkulu meninggalkannya itu? Nah, bahkan ada perukyah ini meninggalkan rukyah, bisa meninggalkan CLA, bisa meninggalkan NU, tapi orang nggak bisa meninggalkan rukyah. Kenapa? Faktanya Rasulullah merukyah. Betul? Jadi tidak mungkin Rasulullah itu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak manfaat. Betul tidak? salah satunya rukyah dan nanti kalau kalian tahu manfaatnya maka ternyata asam lambung kalian itu ah, sudah obatnya sudah ada di rumah kalian sendiri di mana itu di lembaran di dalam mushaf yang sekarang menjadi sarang Spiderman itu nggak pernah kalian baca untuk diobati ya khataman Quran iya anu iya tapi untuk buat nyuwu buat merukyah tidak pernah nah ini padahal hak Al-Quran itu banyak dibaca, ditadaburi, diamalkan, dijadikan oh, petunjuk, dijadikan hidayah istishfa umbi dijadikan obat jadi berhak Al-Quran dijadikan obat jadi iya tapi jangan terus Quran dibuat nyewuk terus nggak pernah dibaca nah, tapi juga jangan dibaca terus nggak pernah diiswuk salah salah semua yang benar siapa ya nggak ada cuma saya Ayo tahu manfaatnya. Ternyata asam lambung kalian yang diobati rumah sakit itu loh, sudah ada di rumahmu. Dan ternyata obat-obat dari segala macam santet yang kalian itu apa penyakitmu itu sudah ada di rumahmu. Dan ternyata ibu-ibu yang minum, yang menghalangi uh, dia hamil, itu ternyata obatnya sudah ada di rumahnya sendiri, yaitu di depan rumahnya, di tanahnya dengan doa Nabi, di mana doa ini sudah ditinggalkan orang kota Bengkulu ini dengan doa Nabi Bismillahi turbatu ardina biri qadibadina yushrabihi saqimuna biidni rabbina hmm, osetkan ke perutnya yang sakit itu doa Nabi yang sudah kalian tinggalkan bukan puluhan ratusan tahun yang lalu kenapa mereka meninggalkan karena nggak ngerti manfaatnya makanya nanti kita akan kaji manfaatnya setuju kenapa mereka nggak tahu manfaatnya karena nggak tahu caranya betul nggak Kenapa? Jadi kalau ada orang di Rukia, orang setruk di Rukia, pagi sorenya mati, mungkin apa tidak? Nah kok bisa pak? Gimana? Karena penyakit itu kadang keluar sendirian, kadang beserta nyawanya. Itu loh. Jadi bisa, bisa dirukyah. Yang penting semua penyakit bisa dirukyah. Jangan gak usah khawatir kalian Insya Allah itu definisi ya, rukyah secara apa umum sekarang sejarah sebelum kita bahas sejarah kita tepuk semangat nah, nah. Rukyah dulu diharamkan, dilarang oleh Nabi karena semenjak zaman jahiliyah jadi pengobatan di dunia ini yang tertua rukiah medis kalah psikologis kalah aku putur aku pentur salah aku putur aku presur salah yomehu yamatera kalah masih tua rukiah pengobatan tertua di dunia semenjak zaman jahiliyah ada makanya nabi larang ah masa iya kata nabi inner ruko wa tamaim syirik sesungguhnya membaca mantra memakai jimat Felix nanti Felix apa? bisa Felix tidak? Hmm? menggendang orang dengan black magic itu hukumnya haram syirik bukan haram lagi syirik kenapa karena orang jahiliyah ah, kalau menyebut nama itu pak kalau membaca mantra itu namanya menyebut nama selain Allah ya lata ya uza kalau sekarang ya sang yang widi ya ya kudam ya kuramil hmm. misalkan misalkan ya Darmo Gandul nah. jadi menyebut nama selain Allah makanya di dianggap syirik nah kemudian setelah itu muncul hadis yaitu hadis yang begitu panjang suka tipes tiga apal al kafirun aja bulat apalagi hadis panjang dia ndak apal gimana hadis itu menerangkan 70.000 umat Rasulullah itu adalah apa tidak dihisap, eh dihisap, tidak dihisap ya, yang 70 tidak dihisap. Salah satunya adalah humul ladina layastarkuna. orang yang merukyah dan yang dirukyah. Kenapa? Karena begini, orang kalau sudah berbuat syirik di dunia, ketika di akhirat, fi yaumin la dhilla illa Ketika meminta bantuan kepada Allah, ya Allah, berilah perlindunganku. Kata malaikat, ya gak bisa dong. Kamu kan di dunia nyebut selain Allah. Loh ya kan? Kenapa? Mantramu itu loh. Baik kamu memaca mantra atau yang dimantra-mantrai sama, karena yang dimantra-mantrai secara otomatis setuju dengan kalimatnya. Betul tidak? Maka dua hadis inilah yang memicu ustaz Ustaz Zina Ustaz kita yang baru lulus pesantren melarang rukyah Saya tanya kira-kira kalau orang bukan statusnya mustahid, menukil hadis soheh, kemudian dengan hadis itu langsung dia ngomong halal dan haram tanpa melalui proses istimbat, istiqra dengan usul fikih, kira-kira hukum haram halalnya bisa diterima atau tidak? Bisa atau tidak? Kalau orang melarang rukyah bisa di kita terima atau tidak? Kenapa? Karena faktanya Rasulullah merukyah Sayyidina Hasan Husain, betul? pertanyaannya apakah Rasulullah dihisap mikir Ustadznya bingung lagi tapi hadisnya sokeh ya tahu hadisnya sokeh pemahamanmu yang gak sokeh wajahmu juga gak sokeh mau tuh betul gak? nah, iya terus yang kedua apa Rasulullah dirukyah malaikat Jibril dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'udik Pertanyaannya, malaikat Jibril apa melakukan kesirikan? Mikir. Kan beliau, jadi yang dimaksud rukyah itu yang dilarang adalah pertama rukyah zaman jahiliyah. Bukan pakai suratul Fatihah. You understand? Yeah. Kalau masalah memakai suratul Fatihah justru dianjurkan oleh Allah, bukan dilarang. Apa kata apa firman Allah? Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Jadi Quran dijadikan syifa dan yang itu lilladzina amanu untuk orang mukmin, bukan untuk orang yang kesurupan, bukan untuk orang yang bermasalah. Jangan salah paham, semakin orang mukmin semakin berubah dengan Quran. Kata siapa? Quran hanya untuk orang kesurupan. Kesurupan itu tidak harus dibacakan rukyah. Kesurupan itu adalah khusus orang yang pulangnya terlalu sore, surup-surup. Akhirnya kesurupan. Coba diangnya pulangnya pagi, ya. gitu loh kamu ini kok bingung jadi yang dirubah itu bukan orang bermasalah keliru lagi makanya saya tuh dari kecil nggak pernah opnam ke rumah sakit kenapa ya rutin dulu ya dan ingat firman Allah kul huwa lilladzina amanu huda wa nenek saya usianya hampir 100 tahun tidak pernah ke rumah sakit seumur hidup jadi itu melestarikan tradisi orang-orang soleh saya juga begitu. Bukan saya nggak pernah sakit, pernah sakit. Rasulullah pernah ke rumah sakit nggak? Nggak ada rumah sakit sebenarnya. Ayo hadirin. Maka yang kedua apa? Yang kedua adalah kenapa orang itu melarang rukyah? Karena dia tidak tahu asbabul wurud hadisnya. Gimana asbabul wurud hadisnya? Ceritanya panjang di kitab Khulasul Quran ada di Ilaju Sikr wal Hasad wal Jan ada di Fathul Bari juz 10 halaman 255 juga ada. Di situ diterangkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau ini sejarahnya rukyah dibolehkan ya. Dulu kan dilarang. Sama statusnya rukyah seperti ziarahku dulu dilarang sekarang bo Rukyah juga sama Imam Said Al-Hudri keterangannya itu beliau itu dalam keadaan musafir bersama rombongan sahabat singkat cerita ketemu orang Badui tersengat kala jengking ketuanya ketuanya tersengat kala jengking terus bertanya kepada rombongan sahabat hal minkum min adakah di antara kalian yang bisa menyuwuk menjampe-jampe bisa Imam Said Al-Hudri membacakan Fatihah tujuh kali ya kan dikasihlah beliau koti umran lahm daging kambing Kemudian perhatikan Imam Said al Hudjadi yang melakukan rukyah pertama kali bukan Rasul siapa coba? Imam Said al Qudri. Jadi yang melakukan rukyah pertama kali siapa? Nah, pertanyaannya Imam Said al Qudri itu merukyah itu tanpa persetujuan Nabi, tanpa maaf bukan persetujuan, tanpa contoh Nabi, tanpa e, teladan dari Nabi, tanpa perintah. Apakah kemudian Rasulullah mengatakan hadi bid'ah? Tidak. Ternyata Rasulullah ketika melihat kambing yang disuruhkan dikasih upah tadi, Rasulullah mengatakan ya radu alayya ruqakum la ba'sa bi lam takun fihi syirik. Masya Allah. Gak apa-apa ya asal tidak syirik, tidak menyebut ya kodam ya ambil misalkan. Yang tadi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Asal enggak syirik. Fala amri laman akala bi ruqyatin batil faqad akalta bi ruqyatin haq kalian ini makan rukyah yang hak pakai suratul fatihah sedangkan di sana ada rukyah yang batil jadi Rasulullah membagi rukyah itu jadi rukyah hak dan ba bukan rukyah syariah dan syirgiyah kenapa? karena kebanyakan orang kota dan kota Bengkulu ini kalau kamu melihat ya melihat di internet membagi rukyah itu membagi rukyah syariah dan asal syirgiyah lanan asal bahun baras diwajil baras sakit gigi loh itu loh mikir jin terus ngalahnya nyakalakan jin terus Sukadi dan temen temen yang ini kepala pusing jin mata tabun jin dada sesak jin jinnya sampai bingung aku meneh aku rong lebu bojone Sukadi ini buju suka Sukadi padahal ini rong tak leboni terus ngamuan ya Allah jinnya lagi disalahkan ya jadi jalan nyalakan suka nyalakan J. Berarti perhatikan baik-baik, jangan menggunakan diksi seolah-olah rukyah itu hanya untuk gangguan gaib. Kenapa? Karena kalau kamu menggunakan kalimat itu sama halnya kamu meremehkan Quran. Tidak menganggap Quran mujizat. Lu kok bisa? Nah iyalah, masa Quran nggak bisa mengobati medis? Mikir loh. You understand? Yes. Hanya untuk jin terus dikit-dikit jin, dikit-dikit jin, jin kok dikit-dikit. Tiga, kalau merukyah tidak boleh bertarik. Kenapa? Imam Said Al Qudri dikasih kodi minal lahm. Wafi riwayatin riwayat yang lain itu 30 kambing, tetapi itu riwayat lain, lah yaitu membaca fatihah tiga kali. Kalau yang tujuh kali ini koti minal Hadisnya banyak, jadi riwayatnya juga banyak. Tapi intinya sama, tidak boleh bertarif. Apa itu tarif? Tarif adalah sebelum berobat sudah harga harganya, betul tidak? Tidak boleh seperti di Jakarta. Guru, bayar guru, tujuh juta setengah itu belum hotel yang total bisa 30 juta 60 juta saya serius ini nunggunya sampai mubat itu pun konsultasinya 10 menit sembuh enggak? ya enggak sembuh kenapa? santet misalkan ya enggak sembuh pulang rumah lagi kenapa? towernya di rumah kan enggak paham habis dia ini non mati ketemu fajar dibaca idhar mestinya dibaca apa? nah itu tahu kan kok malah subscribe youtube nya mak-mak pasuruan itu yang ratingnya kiri bilonya kanan itu kalau lepas pocong 4 juta 500 nanti saya akan ajarkan kalian itu gurunya kiainya mak-mak itu itu ikut jira kiainya itu aslinya Bojonegoro ya cuman terus dia ngajinya mak-mak itu ngajinya di beliau dan ikut jira dan bertentangan nggak bisa nggak pernah belajar ya perhatikan baik yang mimpi ketemu Rasulullah yang manggil Rasulullah itu loh hmm. lepas pocong 4 juta 500 nanti kalian saya ajari lepas pocong hanya hitungan detik gratis kenapa gratis? karena saya tahu kalian gak gablak jadi nggak boleh bertarik, nggak boleh tapi bagaimana saya kan sudah berkorban 350 Nah, perutnya itu imannya harus kuat, takwanya harus kuat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu Begitu yang memberi rezeki kamu bukan pasien, wahai perutnya. Yang memberi rezeki kamu wahai guru bukan kepala sekolah. Wahai ustaz, kalian yang memberi rezeki bukan kiai. Yang memberi rezeki siapa? Eh? Ibu yang memberi uang siapa? Suami uang. Kalau yang memberi rezeki siapa? Maka saya tanya kalian, kalian walaupun tidak bertarung yakin nggak kembali modal? Hmm. Yakinnya kepada Allah, yakin atau tidak? Bahkan kalian akan berlipat-lipat ganda intang suruh yang suruh bisa agamaku. Yakin gak kalian jika berkorban 350 akan dilipatkan 350 juta. Amin. yakin apa enggak kok? Gitu loh, tanpa bertarik. Jangan ya kalau enggak boleh bertarik terus bagaimana CA ini bos? Begini, bukan saya. Kalau, kalau dikasih, pasien, Alhamdulillah. Kalau berkasih investasi akhirat kok nunggu terkaya suka siap ikhlas siap yang tidak bertarik ya. yang kelima eh yang keberapa ya. berobat dengan Al-Quran adalah tradisi orang soleh Imam Said Al-Khudri ada orang kesengat galak cengking jelas-jelas medisnya dibacakan Fatihah loh berarti dibacakan Quran beda dengan Imam Sukati saya tanya Pak Sukati kalau kepala pusing di, diobati apa ngaku aja Panas. loh, pusing kok panas itu hamil ini panas oh salah kok Benar, aku bener eh setan itu panas tapi sadar ya aku lakukan gak mungkin yang penting bukan sianida kan. kok ngeyel oh, paracetamol buat panas wes angel jangan-jangan nanti panu terus minum bodrek tapi gak apa-apa yang penting yakin itu loh saya tanya sekarang di sisa hidupmu yang pendek ini pendek dari hidup kita bapaknya usianya berapa pak? 48 berarti kurang 15 tahun bapaknya kok rambutnya sudah putih-putih pak? an, resep cepet tua itu apa? karena anu belum pernah dirugia nanti kalau dirugia insya Allah kembali ya tetap tua tapi boleh tua casingnya jiwanya masih muda gitu loh pak so, terus jiwanya muda pengen layo honora maksud jiwanya muda semangatnya ya pertanyaan saya kalian di sisi hidup hidup yang pendek ini kalian pengen melestarikan tradisinya Imam Said atau Imam Sukadi paracetamol gimana sih kalian katanya melestarikan tradisi ini masalah tradisi saja contoh saya itu saya nggak seling minum obat tapi tradisi itu memang tradisi oke okay? jadi pengen melestarikan tradisi sahabat atau orang barat sahabat atau orang bejat kalau ngomong bejat jangan lihat saya Siap berubah dengan Quran? Siap. Itu loh, dilestarikan siap? Siap. Ingat, oleh orang kota Bengkulu, kebanyakan ustadznya juga sama. Kebanyakan meninggalkan mengobati dengan Quran ini. Padahal tidak harus berubah dengan Quran disebut ahli rukyah tidak harus. Rukyah yang penting itu berubah dengan Qurannya orang Islam. Tidak penting disebut rukyah atau tidak begitu. Kadang-kadang disebut ustadz itu kadang bukan ustadz loh tapi karena dia bayar 350 rupiah orang bukan ustaz beneran dia dipanggil ustaz maka kalian nanti kalau dipanggil ustaz jangan sombong ingat itu bukan kiai asli dikira kalau ada orang sakit nanti terus berdoakan Allahumma rabban nasi bil bas tidak riwayatnya tidak itu aja kadang kalau ada orang sakit Nabi mengatakan labak sakawurun Gak apa-apa. gak? Iya enggak? Udah presennya sudah dibagikan? Sekarang kita buka halaman 119. Di situ ada mohon maaf syarat menjadi perukia. Saya tanya kalian semua siap gak menjadi perukia? Siap enggak menjadi ujung tombak LDPBNU? jadi kita ini bukan utusan LDPWNO Bengkulu bukan bukan makanya nanti kalian nanti logonya kalau jadi dibentuk BC LDPBNO karena LDPWNO sampai sekarang belum bisa connect dengan CNA nah, nanti kalau benturan dengan LDNOPC bagaimana? Nah, mereka aja nggak jalan ngapain nunggu yang nggak jalan? nggak jalan kok ditunggu nunggu itu yang jalan hmm. betul nggak mikir nah itu betul silakan lihat seluruh mahal dengan nya apa di muko ini nggak nunggu kok jalan jalan sendiri siapa amanah dari mana LDPB ya siap nggak menjadi ujung tombak praktisi LDPBNU siap nggak menjadi ya Oke, ada syaratnya. Apa syaratnya? Itu loh. Dibaca yang jelas. Syarat pertama apa? Saya tanya kalian nanti kalian kalau menjadi perukyah ketemu orang kesurupan kuntilanak berani merukyah enggak? Berani merukyah Grandong? Santet Banyuwangi? Nanti kalau santetnya kamu buang muter ke rumahmu, berani enggak? Berani. Berani kalau santetnya kembali ke ayammu, berani apa enggak? Merukyah santet asli Bengkulu. Merukyah mertua. Merukyah kiai. Hati-hati. Kiainya hafal Quran loh. Lo kamu rukyah itu. Misalkan Sukadi pulang dari sini, pulang kemana? Suka? Suka Sukaraja rukyah kiainya Biayanya manggil, Sukadi sini, kamu katanya sudah ahli rupiah sekarang. Katanya kamu kemarin katanya si A kamu sudah pelatihan 350. Kepalaku pusing, tolong dirupiah. Dirupiah sama Sukadi. lu, kalau tak jadi caranya ngerupiah kiai, mau pada Dibaca siri. Jangan jahar. Sukadi dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim mau doa wa Allahumma rabban nas keliru Allahumma hawin alaina sakaratil maut Yo enak-enak kan Ketempat lagi ya ini Eh, aku pengen lari kok sudutnya mata ya makanya Pak Sukadi kalau merumnya dibaca sili pegang kepalanya dibaca Sintuk. tangan pripun kiai sudah enakan tambah parah gitu. iya memang ada sebagian tapi yo ya tidak semua ngomong cuy kebal gom lendirnya keluar kalau batuk nanti keluar lendir campur kuning-kuning mbak nggak masalah nggak usah kalau sakit kepala nanti akan terjadi karena muntah lendir tapi ada daerahnya sedikit aja terus asam lambung keluar isi perut pecel lele dan seterusnya Enggak masalah, enggak masalah. Memang lambungnya bermasalah, gitu loh, Pak. Dan enggak usah heran. Eh, yo ya heran menok mujizat Qur'annya. Maksudnya enggak usah kewaget teman-teman. Astagfirullah. Nek keluar paku bagaimana? Biasanya itu dia penjual toko bangunan. Ayo hadirun, jadi mohon maaf bapak-bapak, saya tanya dulu, siap nggak menyakiti hati keluarga? Siap. Yakin nggak Al-Quran Siva? nanti pegang pak ya pegang tempat yang sakit ditarik terus ditium dulu ditium Bismillahi, pakai tangan kanan Bismillahi, Allahu Akbar pegang letakkan lagi ke tempat yang sakit slep nyambung ke Allah pejamkan mata nanti tarik nariknya itu pak seperti narik apa narik apa namanya oh, bunga sama ke ubi pernah nyolong nyolong ubi ya bismillahi Allah pas sampai sini pasrahkan ke Allah ya Allah saya pasrahkan penyakit ini kepadamu Engkaulah sang maha penyembuh Quran tidak menyembuhkan dengan zatnya Loh, Quran aja tidak menyembuhkan dengan zatnya kok Apalagi dok Dokter yang sains, yang penelitian Quran aja loh tidak boleh diyakini menyembuhkan dengan zatnya Engkaulah sang maha sembuh. Ya Allah, saya hanya membaca ayat Engkau yang menyembuhkan. Sembuhkan penyakit hamba. Nanti insya Allah akan keluar penyakitnya. Ini bedanya rukyah dengan yang lain ya. Karena yang lain kita semakin serius, semakin sembuh. Kita istiadatnya gali semakin dalam, semakin dalam galimu. Tapi rukyah beda dengan pengobatan bumi. Semakin kamu pasrah, semakin sembuh. Tapi kamu semakin sombong. Aku kiai, kok ngene istighfar kok bolak-balik aku Kak masih bu, walaupun kiai Walau wala rabbihim yatawakkalun. Semakin tawakal semakin sembuh. Yang sulit malah ngerukyah kiai. Kenapa? Dia sering baca Quran. Dia sering merukyah orang, agak sulit. Kemarin ada Rois Surya PBNU Pak, minta dirukyah, bayangkan. Dengan tawaduknya, minta dirukyah. Itu Rois Surya PBNU, apalagi MWC. Ki MWC nih, sawit-sawit nggak ada umatnya yuk ya Roy sudah nggak saya sebutkan ya ada pesantren besar di Jawa Timur entah dirungnya karena beliau yakin saya yakin ini sekarang bisa aktif sebelumnya lumpuh nggak bisa jalan kemudian saya lihat sudah pertemuan di PWNU Jawa Timur sudah sembuh inilah alhamdulillah jadi sembuh itu siapapun yang yakin kurang sembuh nanti ditarik di sini Allah buka mulut ah. Selanjutnya metode air asma. Buka airnya. Tutupnya dibuka. Cukup cukup sendiri. Buka. Hmm. Masih masih. masih bicara. sampah-sampahnya dimasukkan ke kresek pak bidaranya dibuka ini bidara bagus untuk asam lambung ya diketik segini di, di, di, di, di, di, di, di. aduh nah, wes segini aja satu sendok teh antibiotik untuk mah dan asam lambung dikurangi sedikit tinggal separuh pak ya seperempat atau separuh terserah sedikit aja ini sedikit terlalu sedikit ya tidak apa-apa mas diaduk bacaannya pak cukup simpel rupiah standar apa rupiah apa rupiah apa saja satu tim bil apa enggak pak Allahumma salli Ikhlas Al-Falak An-Nas. Hafal apa enggak? Diulang. Tibil kulub Al-Fatihah terus ayat kursi tiga kul Al-Ikhlas Al-Falak an Itu namanya tadi apa? Rukyah standar. Apa namanya? Jadi nanti ada istilah-istilah di dalam ilmu kita. Ada ayat ibtalus sihir, ada ibtalu sihir, ada ayat uh, ah, fakus sihir, ayat ain dan seterusnya. Itu hanya istilah. Caranya membaca bagaimana? Sudah nggak usah diaduk terus sampai sore nggak akan larut. Sampai tangan setruk nggak larut. Wong itu harus pakai air hangat kok. Nanti tangannya didekatkan ke mulut begini, airnya begini. Ya Bu ya, begini ya begini ya deket kamu begini loh itu adik yang kemarin di itu ya bukan ya yang hitung bidu bukan ya oh bukan dekatkan begini pejamkan mata ini nanti pejamkan mata setelah pejamkan mata terus ditiup ya tiupnya kecil saja Bismillahi Allahu Akbar Nah pertanyaannya kita pas niup itu hatinya kena bagaimana? Hatinya niat berobat dengan Al-Quran. Jangan kosong pikirannya. Jadi sirinya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Beri sugesti positif, bukan berarti Al-Quran sugesti loh. Al-Quran kalamullah, oke? Okay? Sugesti positif, keyakinan positif loh. Saya yakin sebut Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Terus dihirup udaranya. Nih. Ah, dihirup ah, ah, tiga kali terus diminum dengan ucapan Bismillah. Basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus diletakkan airnya. Hmm, letakkan airnya. Terus nanti resepnya letakkan aja tuh, ikuti kok. Nah, pegang kreseknya nanti pejamkan mata angkat sampai ke mulut buka mulut nah, nanti begitu ya siap terus yang ketiga sentuhan nanti disentuh dibacakan doa nabi dan kalian pasti hafal cuman kalian kali ini kenapa doa nabi kalian hafal tapi tidak bisa menyembuhkan kalian jawabannya karena hatimu ternoda dengan penghinaan bahwa doa itu doa biasa Padahal kalau itu sudah doanya riwayatnya sahih, pasti itu in huwa illa wahyuha. Pasti dia itu wahyu dari Allah, bukan dari Nabi. Dan pas ketika doa itu kamu harus mengagungkan hatimu, mengagungkan, menghormati. Makanya ada perukia yang penyakitnya nggak sembuh banyak, itu karena hatinya masih ada noda. Noda apa? noda meremehkan Quran. Mereka hanya mengira Quran hanya untuk non medis. Menghinakan Quran itu namanya. Makanya nggak sembuh-sembuh. Baik dia merukyah dirinya sendiri, dirinya saja sembuh, apalagi orang lain. Atau merukyah orang lain, nanti nggak sembuh-sembuh dia merukyah orang lain. Kenapa? Masih ada noda dalam hatinya. Maka kalian itu kalau berpikir ini hanya sugesti dan sebagainya, buang datangkan kepada saya orang ahli santet, datangkan sat, ahli ribuan apa ahli hipnotis, datangkan di hadapan saya ahli sugesti. Tak satu pun dapat menandingi satu, satu ayat dari Al-Quran. Betul apa enggak? Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Siap berubah dengan Quran? Oke, okay, nanti pegang tempat yang sakit, kreseknya langsung di mana saya, akan beri contoh Ini menjadi contoh langsung per jam ini kresekannya masukkan ke mulut eh, kresek kok masukkan ke mulut apa itu namanya bu deketkan ke mulut masukkan ke mulut kan begini kreseknya ya ini kresek bukan masker jadi hitungnya, jangan ditutup nanti mati kamu ini pak eh hmm. bawa hidung siap Tangan kiri pegang kreseknya. Tangan kanan pegang tempat yang sakit. Pak pecam. eh lihat ya, megaya begini. Jangan begini. Keliru, mulutku di dalam kresek, bukan di luar itu. Eh, itu ada orangnya. Uh, uh, lu kekrew malah. Tiga. Siap nggak semua? oke okay? pejamkan mata menunduk nyambung ke Allah pegang teman yang sakit pak Gus kula niku penyakit kula kathah niki pusing niki sakit-sakit no. Tekan yang paling parah. Oke? Okay? Ayo, ditekan sedikit. Pejamkan mata. Menunduk. Nyambung dulu ke Allah, karena kata Karena yang bukan bukan saya, dan bukan Allah. Fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak atau seakan-akan kalian dilihat Allah. Pegang saja jangan digerak-gerakkan dulu. Kalian harus kudur bisa menghadirkan Allah seolah-olah kalian dilihat Allah. Tirukan saya. Bismillah. Eh, sebentar saya tanya dulu kalian. Yakin gak Al-Quran sifat? Siap mengeluarkan penyakit? Siap memaafkan orang yang kalian jengkeli? Siap apa tidak? Baik. Tirukan saya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jika penyakit yang berada di tubuh hamba ini disebabkan hamba jengkel kepada sebutkan orang yang kalian jengkeli sebutkan saja kalau kiri biasanya perempuan kalau kanan laki-laki sebutkan saja atau kalau kalian di mata itu kalian minta ampun kepada Allah karena kalian meremehkan orang jika di leher kalian kalau ngomong pengen di dihiraukan orang, dihargai. Kalau tidak dihargai, marah. Kalau di dada karena kalian sombong, kalau di perut karena kalian pemarah. Maka minta ampun kepada Allah, ya Allah. Mulai hari ini dan seterusnya hamba memaafkan hamba ikhlas dengan seluruh perilakunya. Ya Allah, oleh sebab itu, ya Allah, hamba mohon kepadamu, keluarkanlah penyakit hamba ini. Ya Allah, keluarkan ya Allah, maafkan hamba ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Amin. Innama amruhu Allah Allahu Akbar pegang lagi tempat yang sakit slap, diusap-usap, dilus-lus ditekan sedikit, buka mulut ha dia akan keluar penyakitmu buka mulut ha jangan ditarik dulu buka mulut aja ha yang asam lambungmu akan keluar melalui isi perut yang sering ngantuk akan keluar lendirnya biarkan Jangan lirik kanan, lirik kiri karena setiap orang punya penyakit batin masing-masing. Ada yang suka jengkel, ada yang ngantuan, maka minta ke Allah, keluarkan ya Allah seperti itu. Ikhlaskan. Allah akan mengeluarkan penyakit kalian. mulut. Kak mulut dikresek, Pak. Kak mulut dikresek. Tarik sekarang. Tarik ke arah mulut. Ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Buka mulut. Ha. Tarik ke mulut. Tarik. Kalau kepala atas itu ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang. Kalau kepala atas Tarik Bismillahi Allahu Akbar Sekarang kita bertobat kepada Allah Karena penyakitmu itu adalah karena kesalahanmu sendiri Memang betul itu ujian Allah Tapi Allah tidak serta-merta menguji Tanpa ada apinya Pasti itu ulah kalian sendiri Maka kita mohon kepada Allah Ampun kepada Allah kalau memang kalian ingin sembuh Bismillahirrahmanirrahim tirukan Bismillah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا Allah Ya Allah Ya Allah Ampunilah hamba Jika selama ini Hamba meremehkan Syariatmu Hamba meremehkan Aturanmu Ya Allah Ampunilah hamba Jika selama ini Hamba tidak pernah berobat dengan Al-Quran Padahal engkau sudah jelas berjanji di dalamnya ada kesembuhan namun hamba ya Allah tidak pernah berobat dengannya hamba meremehkannya ya Allah hamba hampir-hampir menuhankan akal ini Ya Allah Ampunilah hamba Ya Allah Astagfirullah Rabbal Kalau kalian muntah misalkan Cukup buka mulut Buka mulut karena dengan istighfarmu itu kalian akan penyakitmu mulai dia akan keluar. Astagfirullah kami harap-harapkan ketika kami dalam keadaan sulit, kami keadaan sakit, dan bahkan kami keadaan sakaratil maut. Merekalah yang kami harapkan kehadirannya ya Allah. Nabi Allah. penyakit ini adalah karena ulah hamba ya Allah oleh sebab itu ampunilah hamba ya Allah ya Allah mulai hari ini dan seterusnya hamba bertaubat dengan taubatan nasuha kepadamu ya Allah oleh sebab itu sembuhkan hamba angkat penyakit hamba keluarkanlah penyakit hamba ini ya Allah amin inna telapak tangan Bismillahirrahmanirrahim pegang langit tempat yang sakit slap ditekan sedikit buka mulut ha. buka mulut Terus bebaskan keluar Tarik ke mulut, ucapkan Bismillahi. ikhlaskan cepat ikhlaskan ikhlaskan kuat Baik, sekarang diusap mulutnya pakai tisu. Usap dulu diusap. Terus airnya diasmai, Jangan dibuang kreseknya, tetap kreseknya itu sekarang airnya diasmai, dekatkan ke mulut. Semoga Allah berkenan menyembuhkan, mengangkat penyakit kalian.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 Kita saksikan, kalian rasakan kedahsyatan ayat-ayat Al-Quran mendetek, mendetok penyakit kalian semua dengan izinnya. Terus, terutama asam lambung, dia mengeluarkan sendiri karena dia ini calon praktisi bukan pengusaha biarkan dia terus harus nyambung sendiri ke Allah sekarang pegang teman yang sakit, kita akan berdoa dengan doa dari Allah yang dilurunkan kepada Rasulullah. Jadi ini bukan doa sembarangan, bukan karangan manusia. Saya tanya kalian, siap nggak memuliakan doa tersebut? Pegang teman yang sakit, agak ditegang, kita doa doa Nabi ini. Dengarkan dan ucapkan dengan hati yang bersih dengan hati yang khusnudon kepada doa Nabi mengagungkan Nabi mengagungkan bahwa ini doa dari Allah saya yakin sembuh ya Allah begitu dalam hatimu pegang teman yang sakit ditekan sedikit diusap-usap berlawanan jarum jam bukan searah jarum jam berlawanan jarum jam diusap-usap atau dipijat-pijat tirukan saya Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah. Bismillah. وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر Tiap Bismillahirrahmanirrahim Pegang lagi tempat yang sakit Selap ditekan sedikit Buka mulut Nah, rasakan kedahsyatan power doa Nabi ini. Keluar pusing-pusing, berat tubuhnya, merasa berat, males, insya Allah dengan izin Allah penyakitnya akan dikeluarkan. masih belum enakan buka mulut terus nggak apa-apa sampai enak lihat wajahnya temenmu loh, berubah enggak? Eh? berubah kayak Power Rangers enggak?